саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз жиырма тоғызыншы параграф электр тогының химиялық әсері яғни фарадей заңын қарастыратын боламыз ә, негізгі оқу мақсатымыз сұйықтардағы электр тогын сипаттау яғни сұйықтар электр тогын тасымалдайды екен яғни бұны қарастырып берген бізге кім фарадей ә, заңы олай болса біз бүгінгі сабағымыз осы тақырыпқа арналады әрине сіз де біздің каналымыздың дамуына өз үлесіңіз қосқыңыз келсе бар болғаны біздің каналға тіркеліп және лайк басуды ұмытпаңыз жақсы олай болса біз бастаймыз бүгінгі сабағымыздың негізгі мақсаты электролиттердегі мысал келтіру яғни электролиттік ассоциация деп жатқанымыз не ә, немесе осы электролиз заңы деп отқанымыз не деген сұрақтарға тоқталатын боламыз сонымен бүгінгі сабағымызға арқау болатын негізгі тірек сөздер токтың химиялық әсері электрохимиялық эквивалент және фарадей заңы деген негізгі сөздерге тоқталатын боламыз ә, бүгінгі сабақта сендер нені білетін боласыңдар нені үйренетін боласың яғни сендер бүгінгі сабақта сұйықтардағы электр тогының табиғатын түсіндіруді үйренетін боласыңдар сұрақ жалпы кернеу берілген ә, электр өткізгішті суға салсақ яғни судан ток жүре бастайды ал енді басқа сұйықтарда ток көзін өткізе ма деген сұраққа комментар ретінде өздерінің пікірлерін қалдырып кетсеңдер болады өте маңызды біз үшін олай болса ары қарай кеттік енді бір кішігірім қызықты ә, дүниемен бөлісейік барлығымыз білеміз иә адамның денесінің 80 проценті судан тұратындығын білеміз яғни дене электр тогын жақсы өткізеді деген сөз яғни токтың адам организміне пайдасы да зияны да бар екендігін осы жерден айтып кетуге болады екен енді электролиттік диссоциация деп жатқанымыз не жалпы бізде су бұл диэлектрик болып табылады енді қарайтын болсақ бізде жалпы химияда да қарастырған болатын сендер иә сендер иә анод аниод катод дейсіңдер бізде анод және катод дейміз оң және теріс ә, бұл жерге ток келген кезде міне мына жақтан ток келген кезде Ә, мына беттен суымыз не істейді осы токты қабылдау арқылы иондар заряд тасымалдайды мына бетке мына беттен ток өтеді деп қарастырылады яғни ә, анод және катод осы бізде оң және теріс иондар болып есептелінеді яғни ә, мына бізде мына таяқша қандай таяқша дейтін болсақ бұл электрод деп аталады екен ал енді мына су мына су мына ішінде сұйықтық бұл электролит деп аталады деп қарастырамыз яғни электродтан бөлген электролиздер осы электролит арқылы екінші бір бөлікке тасымалданады деген сөз оған жеке тоқталатын болсақ міне электролиттік э, диссоциация деп отқанымыз осы молекулалардың еріткіштердің әрекетінен иондарға ыдырауы бұл электролит диссоциация деп аталады мысалы мына жерде қарайтын болсаңыздар мынау бізде ток көзіне жалғадық мына жер ток көз иә міне ток көзін жібердік мына бетке бірінші жібереміз міне қараңыздар суға жіберді, судан өтті келді лампа жанды егер мынаны қосатын болсақ лампамыз жанады нәтижесінде су не істейді деген сөз электр тогын тасымалдайды деп қарастырылады екен суда не тасымалдайды дегенді қазір осы видео соңында айтатын боламыз олай болса енді электролиттердегі электр тогы дегеніміз не жалпы зарядтардың тасымалдаушылары тек қана иондар болып табылатын сұйық өткізгішті электролит деп атайды екенбіз яғни электролит деп жатқанымыз бұл не сұйық тек қана иондар болып табылады иә тасымалдаушылар ал енді электролиттерден ток өткен кезде электродтардағы заттың бөліну процесін біз яғни электролиз деп атайды екенбіз жаңа айттық электрол ә, электролит деп жатқанымыз не және электрод дегеніміз не екендігіне біз бағана тоқталған болдық енді осы электролиз заңын бізге ең алғашқы болып ашып берген ағылшын физигі ә, майкл фаради зерттеп электр заңын ашқан майкл фаради соның құрметіне Фарадей заңы деп те келеді енді <clears throat> электролиз үшін осы фарадидің заңының негізгі мақсаты бұл электролиттерден яғни арқылы ток өткен кезде электродтарда бөлінетін зат массасы осы уақыт ішінде өткен зарядтың шамасы тура пропорционал екенін қарастырады демек бізде массамыз тең болады екен масса тең к көбейту q деп аламыз бұл бізде осы электролиз үшін фарадей заңының негізгі формуласы бұл жерде бұл жерде м деп отқанымыз масса к деп отқанымыз эквивалент электрохимиялық эквивалент біз химияда оны өткенсіңдер иә өздерің өтіп қарастырғансыңдар ал q деп отқанымыз заряд өлшем бірлігі әрине бұл жерде э, кулон екендігін білеміз солай ма енді <clears throat> ары қарай кеттік осы формуланы түрлендіреміз яғни m тең kq иә формуласын ашатын болсақ зарядымыз неге тең болады ток күші мен уақыттың көбейтісіне тең Шын айтсақ болады немесе немесе біз бұл формуланы ток күшінің өзін ашатын болсақ иә жұмысты бөлеміз кернеуге және уақытқа демек уақыттар қысқарады келесі форманы сөйлем шығады екен одан кейін осы жерде к дегеніміз не иә электрохимиялық эквивалент дедік бұл неге тең дейтін болсақ камыз тең болады маляр масса бөлінген n f яғни маляр масса бөлінген n f n деп отқанымыз бізде бұл не деген сұрақ туындауы мүмкін иә әрине n деп отқан валенттілік міне қараңыздар валенттілік әрбір химиялық элементтің өзінің валенттілігі болады ал f деп отқанымыз бұл фаради тұрақтысы дейміз яғни фаради тұрақтысы деп отқанымыз бұл бізде ә, осы авагадро мен электрон яғни элементті зарядтың көбейтісіне тең болады екен ол нешеге тең тоғыз бүтін жүзден алпыс бес көбейту онның төрт дәрежесі кулон бөлінген моль деп қарастырады бұл бізде түрленген формулалар мына жердегі мәндерін жазып атымен жазып қоямыз ары қарай кеттік енді осыған байланысты бір есепті шығару жолдарын өздерін шығарып комментарий қалдырыңдар міндетті түрде қараңыздар біз мына жерде ә, минутта бен бергенбіз сіздер секундқа айналдырасыздар грамммен бердік килограммға түрлендіреміз деген сөз жарай ма келесі мына бір мәндерді бердік толықтап бірге түсіріп алсаңыздар болады өйткені өте маңызды осы сабақтың негізгі ә, әріптері иә негізгі шамалары физикалық шамалары яғни ә, бізде негізгі шама мына жерде заттың электрохимиялық эквиваленті өлшемі килограмм бөлінген ампер секундқа теңді осыны білмейтін едік иә одан кейін мольдік масса м мольдік масса деп отқанымыз килограмм бөлінген моль н деп отқанымыз валенттілік ал f фарадей тұрақтысы бұл бізде тұрақты шама екен е деп отқанымыз элементар заряд яғни электрон заряды деп қарастырсақ болады Яры қарай енді электраз үшін фарадей заңын осы бір тәжірибемен қарап көрсек болады мысалы бізде кипятильник деген нәрсе болатын еді яғни шайды қайнатқан кезде салып қоямыз иә шайымыз қайнайтын еді баяғыда иә қазір де бар ол нәрсе осы секілді яғни суда токтың жүретіндігін осылай да біз көріп біле алады екенбіз күнделікті өмірде немесе қазіргі тифалдардың ішінде тоже сондай бізде ә, осы спирал тәрізді нелер тұрады и соған ток келеді ток жүргеннен кейін су қайнайды деп қарастырамыз түсіндіре алдық қой демек мына жақтан батарейден ток келді суға кірді енді шығып қайтадан жүрді демек мына су электр тогын тасымалдады деп қарастырады екенбіз ары қарай енді осы жерде заттың электрохимиялық эквивалентіне тоқталатын болсақ жаңа айттық иә заттың электрохимиялық эквиваленті деп отқанымыз оның химиялық эквивалентіне тура пропорционал яғни к деп отқанымыз бізде әрбір элементтің өзінің электрохимиялық эквиваленті тұрақтысы бар екен ол неге тең дейтін болсақ міне қараңыздар мына бір форма тең немесе форма былай да жазсақ болады екен бұл жерде м деп отқанымыз мольдік масса н деп отқанымыз валенттілік f деп отқан жаңа айттық фарадей тұрақтысы иә ары қарай осыған байланысты біз екі есеп бердік екі есепті бірін шығарамыз және бізге жолдаймыз немесе комментар ретінде қалдырамыз жарай ма түсінбеген жерлеріңіз болса оны да қалдырсаңыздар болады ары қарай кеттік жауаптарын бердік әрине осы жауап шығу керектігін дәлелдесеңіздер иә шықпаса сұрасаңыздар болады енді әртүрлі ортадағы электр тогын тасымалдаушылар нелер деген сұраққа біз жеке жеке тоқталдық біріншісі металдарда металдарда электр тогын тасымалдаушылар нелер дейтін болсақ электрондар дейміз электрондар тасымалдайды иә ал сұйықтарда не дейтін болса сұйықтарда біз айтамыз оң және теріс иондар тасымалдайды анод және катод анод және катод немесе анион катион дейміз химияда ал енді үшінші газдарда не тасымалдайды дейтін болсақ газдарда электр тогын яғни электрондар және оң теріс иондар дейді екенбіз ал жартылай өткізгіштерде не тасымалдайды дейтін болсақ кемтіктер мен электрондар яғни біз қазіргі уақытта тек қана металдар мен сұйықтарда тоқталдық ал газдар мен жартылай өткізгіштердегіні біз алдағы уақытта оныншы сыныпта толық ашып көрсететін боламыз жарай ма ары қарай кеттік ары қарай кеттік енді осы бір э, біздің бүгінгі өткен негізгі тақырыбымызды күнделікті өмірде қай жерде қолданамыз дейтін болсақ міне осы бір зергерлік бұйымдарды тазалауға немесе реттеуге немесе дайындауға қолданылады екен немесе аккумуляторды арда мысалы аккумулятордың сұйықтығы бар иә яғни кислота дейміз сол жерде қолданылады иә жалпы немесе жаңа топ басқан дүниені тазалау үшін қолданады сұйықтарды яғни бұның барлығы күнделікті өмірде қолданылады екен енді бүгінгі сабағымызды пысықтау мақсатында бар болғаны екі тапсырма бердік осы екі тапсырманы орындау арқылы бізге кері байланыс жасасаңыздар иә жақсы бүгінгі сабағымыз аяқталды егер сабақ ұнаған болса міндетті түрде ә, лайк басып комментарий қалдырып біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар келесі сабақта жолыққан